Kwa fresh. Fresh kabisa. Mwaka sana bro. Shukran sana, nashukuru. Uh, ah, tuzungumzie Jux kwanza, umefika hapa leo, unategemea kipi hasa ukaribu wako na Jux na albamu yake hii hapo umeisikiliza, kipi unakitegemea siku ya leo? Uh, kiukweli mimi leo nategemea performance kali kutoka kwa Juma because hmm. nimesikiza album uh, mawe makali, kwa hiyo I just expect um, a good performance kama anavyofanyaga leo, na uhakika ataua sana. Yeah. Uh, uh, Jux amekuwa ni mtu ambaye anabadilika sana mara nyingi sana katika uachaji wa kazi zake na vitu mm-hmm. vingine kama hivyo, na ni mshikaji wake, hatuja kuona kwenye album na vitu vingine kama hivyo, imekuwaje? Mimi mi, mi kama sasa hivi mnajua niko sana upande wa pili, nafanya sana acting kuliko muziki so Uh, next year tuna tunarudi upande huu kwa tuta, tuta focus kuachia ngoma zaidi collaborations na vitu kama hivyo, lakini for now tuna support ambao wanafanya na wanaendelea kufanya na vitu kama hivi ni vizuri, kwa hiyo vinatupa vina moyo na vinatupa hamasa wengine tutoe album na sisi tufanye launching na kama hivi, so tunakuja kuangalia unyama na sisi tuje kufanya unyama. Ina kuinspire kwa namna moja ama nyingine sana? Yeah, ina inspire sana and I really appreciate what he's doing. Yeah. Okay, sawa. Maswali ni mengi ambayo yameibuka hivi sasa kwa siku za hivi karibuni tulivyoona uh, Ben Pwaliva alikuwa na jokes akaliact kupitia eh, Instagram huko na mitandaoni, watu wakasema kwamba Benpo na Jux ni washikaji pia, hata wewe pia ni, ni watu wale wale ambao mnafahamiana. Ilikuwaje ile kwamba kama, kama mshikaji msanii ulivyoiona? Sijaona, sijaona, sijaona kabisa, sijaona. Ila wewe unachukuliaje msanii kualikwa alafu anakuja anapinga kwenye mitandao na vitu vingine kama hivyo, inaleta image gani katika mziki wetu? Ah, sijaona kwa hiyo siwezi nikaizungumzia. Nikiiona afu ningejua ikoje au source iko vipi, ningekuwa na cha kusema. sijaona, maybe nifuatilie then I'll know what to say. Siwezi nikasemea kitu ambacho sijaona reaction yake ikoje au Juma aliposti nini, Ben Pol akaposti nini, akajibu nini, sijaona. Okay, sawa. Yeah. Uh, wasanii ambao wameachia album na kazi zao mwisho wa mwaka huu wamekuwa ni wengi sana, na watu wengine wakaanza kusema kwamba uh, hii hatuweki kwamba wasanii wasikilizaji, kwa maana eh, wanakosa muda wa kusikiliza kazi zingine kutokana na kwamba wanaziachia nyingi sana. Kwa upande wako unaionaje hii kitu? Ni nzuri, inaleta ushindani. Uh, album ya Juma, uh, sikiza album ya, ya, ya Harmonize, kuna album ya, ya, ya, ya, ya, ya ya nani ya Mario ameamini anakuja, kwa hiyo inaleta ushindani kwamba tunasikiliza huku tunasikiliza huku. Cha muhimu ni mziki unaenda, wanafanya mziki mzuri, wanachangamsha game which is so nice eh, yeah. So, eh, so mpaka sasa hivi hapa album ya Harmonize Jux pia ushaisikiliza hapo, mm. ipi kali kwa upande wako? Zote zina maadhi tofauti, eh. kwa hiyo siwezi nikazi rank uh, kwa usawa. Kila moja ina, ina, ina touch yake, ina flavor yake. Ukisikiza albamu ya Juma ina vitu vyake, ukisikiza ile nyingine ina vitu vyake. Pia Mario najua itakuwa na vitu vingine tofauti, maana tushasikia single kadhaa. Kwa hiyo siwezi nikazikompea, ila zote ni albamu kali. Yeah. Sawa, kuna hili swali la mwisho nataka nikuulize. Uh, Quick na pamoja na Kajala ni washikaji wa muda mrefu sana mm. na watu wanafahamu hilo. Uh, hatuoni siku hizi ule ukaribu kama kipindi kile, imekuwaje? Sasa mbona mambo yako wazi, yupo kwenye mahusiano yake, yuko na mtu wake, wako bize, wacha watu wapalilie vitu vyao, sisi washikaji tunatulia pembeni. Eh. Lakini moyo si unauma. Ah, Kivipi? Acha mambo hayo. Ah, ni muda mrefu sana hujaachia ngoma, na kipimo cha sasa hivi ya kwenye muziki wa Bongo Flava imekuwa ni kwamba mradi kuonekana unafanya poa sana, lazima uingie kwenye mood. Nataka nifahamu ni kwamba ni kitu gani ambacho umeamua sasa hivi kwamba usitop kwenye kufanya music kuingia kwenye movie, na hili swala la msanii yani msanii kuonekana bora zaidi kwa Bongo Flava lazima ingie kwenye kufanya hizi series zinazofanya Bongo. Uh, wao nadhani kama labda wanafuata Uh, trend au nini, lakini sisi tumeanza kufanya kabla hata zija trend. Unajua, mimi nimeanza kufanya movie 2012 2015 uh, tulifanya Kapuni, sasa hivi tunafanya Jua Kali. Yaani before hivi vitu vyote mtu akaona ni mchongo kuingia kwenye series, sisi tunafanya kwa passion na tunapenda tunachokifanya, ndio maana tuko hivi. Muda mrefu sana hujaachia ngoma na watu wana doubt ni kitu gani ambacho kinakufanya hasa usiachie ngoma? Niko Jua Kali muda mwingi sana, tunaonekana Jumatano mpaka Jumapili si mchezo, tunapiga sana mzigo, yani kiukweli kabisa tunapiga sana mzigo. Kwa hiyo muda wa kujigawa, kukaa sana studio, kuandaa mawe, tunaandaa mawe lakini sio yale ya kutoka hapo kwa hapo, unajua you need time kusikiliza hichi hichi kile hichi kile kuweka sawa, lakini uh, next year kama sio Januari mwishoni, kuna kitu tutawachia watu wangu, mashabiki wangu yeah as the artist pia the producer, tumeona album nyingi zime, zimetoka mwaka huu, ndo hatujaona kwenye tune zile tune zako hizi album kuna chochote kitu ambacho labda ulishawe kwenye hizi album Kwa album ambazo zimetoka sasa hivi hapana, ila labda zitazofuata, kuna, kuna nyimbo tunafanya na wasanii wengi ambao wana, wana, wana plan kuachia album zao mwakani. Uh, tumefa, tunafanya nyimbo nyingi na tunaendelea kufanya from next year, labda mtatusikia kutoka kwenye, kwenye album za wasanii wengine tofauti tofauti tofauti na pia kingine kwamba albamu zinatoka nyingi sana, lakini hatuzioni ngoma zikipigwa sasa kwenye matamasha makubwa ya, ya nje, sehemu tofauti tofauti, maklabu nini. Kuna chochote kitu ambacho labda kinasababisha music ya Tanzania zisipigwe kwenye matamasha makubwa kule nje? Mimi nadhani album ndo zimetoka, mpaka albamu mature iwe kubwa, watu waisikilize, tunahitaji muda, miezi miwili mitatu, mpaka ngoma zituingie, unajua. Kwa hiyo hizi ambazo vitu vinaendelea sasa hivi eh, end of December Uh, ni nyimbo nyingi ambazo labda zishatoka before miezi mitatu minne nyuma, ndo sasa hivi unaona zina, zina, zinafanya vizuri kwenye festival, lakini kwa, kwa hapa Bongo ambao wanaachia nyimbo sasa hivi nadhani inabidi tuzipe muda kidogo. Album zimetoka nyingi sana mwezi Novemba na Disemba hii, kwa hiyo inabidi tuzipe muda miezi miwili mitatu. Nyimbo ni nyingi mule, mpaka sikio lijue kwamba hii noma, hii noma, hii noma, inachukua muda. Kwa nyingine za kuenjoy, nyingine za kujifunza, nyingine za kuburudisha, kwa hiyo tusikize mziki, tuupende tu mziki, tusiufananishe. Na pia kwenye jua kali unafanya vizuri sana. Shukrani. So, lakini tageti zako sasa tunajua kwamba kwenye soko la, la nje inalipa sana. So, kuna mashabiki yote labda yakaja baada ya kufanya vizuri kwenye jua kali? Inshallah. Tunaomba Mungu wakati utapofika tutatangaza tuta, tuta kuhusu hayo mambo, kama michongo itakuwepo itaonekana. Vitu vyote ujue vinaendaga kwa uwazi, lakini ni kikubwa ni kuwa na subra ah, na kuongeza bidii na kuomba Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo huko tunaelekea, lakini ita, itapofika tutaongea. Sasa hivi siwezi nikazungumza lolote, management hairuhusu. Yeah.